নমস্কাৰ বন্ধু ধুবীসকল আজি মই আপোনালোকৰ বাবে নট ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টো লৈছোঁ আপোনালোকৰ টেলি এছ'চিয়েটৰ আপোনাৰ ফ্ৰী চেলাৰ এনৰিচমেণ্টৰ আপোনাৰ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম জবৰ ওপৰত তাত আপোনালোকে ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম উইকলি পে'ৱাত আপোনালোকক দিয়া হ'ব আৰু টেলিকলিং জব হয় আপোনালোকে ঘৰত বহি আপোনালোকে কল লগাব লাগিব কাষ্টমাৰসকলক আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে আৰ্ণ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এহেজাৰ টকালৈকে প্ৰত্যেক দিন আৰু আপোনালোকৰ এই জবটো আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়া মাৰ্টৰ ফালৰ পৰা দি আহিছে চ' আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে কি কিছুমান লিখা আছে what is it in you work from home high earning up to thousand rupees per day weekly salary pay out tele calling no' sales income what do you expect work as freelancer from work from home anytime in given working windows it is voice this a voice based calling process collect verify and update business profile to meet the desired output educate and seller in about in india mart and create his profile clarify his doubts and improve equality of outpost আপোনালোকৰ চেলাৰখিনিৰ ওপৰত যিখিনি আপোনালোকৰ চেলাৰ নতুন গেট হ'ব তেখেতসকলক আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিছ দিব লাগিব আপোনালোক তাৰ বাবে কি কি ডকুমেণ্টছ মেণ্ডেটৰী আছে তাৰ বাবে you should on a computer with good internet thing থাকিবলৈ আপোনালোকে এটা মোবাইল থাকিব লাগিব এণ্ড্ৰইড মোবাইল ডেডিকেটেড আপোনালোকৰ চিম থাকিব লাগিব নহ'লে মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লাগিব আৰু আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ যি পেয়াত দিব আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টটো আপোনালোকৰ এখন নিজৰ বেংক একাউণ্ট থকাটো বাঞ্চনীয় আপোনালোক আৰু আপোনালোকে এই চাকৰিৰ কাৰণে আপোনালোকে হিন্দী আৰু ইংলিছ দুটাই আপোনালোকে জনাটো বাধ্যতামূলক আপোনালোকৰ সেই তলত দেখিবলৈ পাইছে কি লিখা আছে all you have to do apply our program and follow' step by step আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ প্ৰভাইড আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি দি প্ৰভাইড কৰিবলৈ মই আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকৰ কমপ্লিট স্মল টেষ্ট আপোনালোকে এটা স্মল টেষ্ট দিয়া হ'ব লাষ্টত ফালে মই আপোনালোক দেখাই গৈ আছোঁ ভিডিঅ'টোত আৰু লাষ্টত আপোনাৰ কি এটা চেলফি আপোনালোকৰ এটা চেল্ফি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সেইটো দিব লাগিব লাষ্টত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি দিবলৈ আহকচোন আমি মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ফিল কৰি দেখাম চ' আপোনালোকে তাৰ বাবে আপোনালোকৰ যি মেইল আই ডি আছে তাতে কপি পেষ্ট মাৰিব লাগিব তাৰ নেক্সট মাৰিব নেক্সট মৰা হোৱাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে চ' ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে have you understood the job profile আপোনাৰ যদি হয় ইয়েছ বা ন' মাৰিব যিহেতু আপোনালোকে এইটো প্ৰফাইলটো আপোনালোকে বুজি পাইছে বুলি ইয়েছ কৰিব লাগিব নেক্সট আপোনালোকৰ do you have do you ৱান to continue applying the job yes next মাৰিব নেক্সট মই হাফ আপোনালোকে from where did do hear about this job আপোনালোকৰ তাতে ইণ্ডিয়া মাৰ্ট কেৰিয়াৰ মাৰ আপোনালোকে যি আছে নকৰি নেক্সট কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ যি আপোনালোকৰ ফুল নেম সেয়া আপোনালোকে মাৰিব সম্পূৰ্ণকৈ কেপিটেল লেটাৰত আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ যি মোবাইল নাম্বাৰ সেয়া আপোনালোকৰ মাৰি দিব আপোনালোকৰ নিজৰ নাম মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ নেক্সট আপোনালোকৰ যি মেইল আই ডি আছে আপোনালোকৰ ইন ফিউচাৰ কন আপোনালোকৰ কমিউনিকেশ্যন কাৰণে তাৰ দিব আপোনালোকৰ এইজটো আপোনালোকৰ কোনটো বেল' এইটিন ইয়েৰ্ছ হয় আপোনালোকৰ ওঠৰ বছৰ বা একৈছ বছৰ আপোনালোকৰ যি আপোনালোকৰ কেটেগৰীত পৰে বাইছৰ পৰা তেইছ হওক সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি জেণ্ডাৰ হয় মেল নে ফিমেল সেইটো চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি ষ্টেট হয় আপোনালোকৰ অৰুণাচল হওক আছাম হওক চিলেক্ট কৰিব য'ত আপোনালোকে থাকে সেইটো চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মেটেৰিয়েল মেৰিটেল ষ্টেটাছটো কি আপোনালোকৰ মেৰিট নে আনমেৰিটো চিলেক্ট কৰিব যদি আপোনালোকৰ মেৰিট হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ল'ৰা যদি আছে ল'ৰা চিলেক্ট কৰিব ল'ৰা ছোৱালী যদি নাই ন' চিলেক্ট কৰিব হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি যি লেংগুৱেজ জানে select the language that you have to speak understand আপোনালোকে কি কি লেংগুৱেজ জানে হিন্দী আৰু ইংলিছ চিলেক্ট কৰিব যিহেতু বাকী ইংলিছ লেংগুৱেজকেইটা নাজানে পৰা কিছুমানে যদি বেংগলী জানে বেংগলী চিলেক্ট কৰিব চ' আৰু স্পেচিফাই ডিফেন্সিবল এবল যদি ডিফেন্সিবলি এবল হয় তেতিয়া আপোনালোকে য়েছ কৰিব যদি ন' ন' কৰিব ন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে যদি টেন পাছ হয় টেন পাছ দিব যদি টুৱেলভ পাছ হয় টুৱেলভ পাছ যদি B A B S C হয় বিটেক হয় সেইটো দিব যদি আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ছিলেক্ট কৰিব ছিলেক্ট কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি ক্লাছ টেন আপোনালোকৰ স্ক'ৰ কিমান আছিলে পঞ্চাছ শতাংশৰ পৰা সত্তৰ শতাংশ নে আপোনালোকৰ পঞ্চাছ শতাংশ সেই অনুযায়ী আপোনালোকে দিব আপোনালোকৰ যি টুৱেলভত আছিলে পাৰ্চেণ্টেজ তাৰ সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে নেক্সট দিব নেক্সট হোৱাৰ পিছত নেক্সট ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আপোনালোক যদি এমপ্লয়ড হয় এমপ্লয়ড দিব যদি আনএমপ্লয়ড হয় আনএমপ্লয়ড হ'ব যদি আপোনালোকৰ পাৰ্ট টাইম এমপ্লয়ড হয় সেইটো চিলেক্ট কৰিব যিহেতু আপোনাৰ আমি আনএমপ্লয়ডৰ কাৰণে চিলেক্ট কৰিছোঁ আনএমপ্লয়ড আৰু যদি আপোনালোকৰ যদি কিবা এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে আগৰ তেতিয়া চিলেক্ট কৰিব যদি নাই ফ্ৰেছাৰ্ছ ন' এক্সপেৰিয়েঞ্চ দিব হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকে কিবা কৰি আছে আপোনালোকে ডে' শ্বিফ্টত কৰিছে নে নাইট শ্বিফ্টত যদি কৰিছে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব আৰু যদি এইটো নিদিলেও প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকৰ যদি দিব যদি চিনাকি আছে দিব পাৰে হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ নেক্সট দেখিবলৈ পাইছে ডু হেভ ডেডিকেটেড এণ্ড্ৰইড ফোনৰ ফৰ্ম ৱৰ্ক ইউজ কৰিব ইউজ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট দেখিবলৈ পাইছে laptop desktop from home do have laptop আৰু ডেস্কটপ ফৰ ৱৰ্ক ইয়েচ কৰিব চিলেক্ট কৰিব অলৰেডি চিলেক্ট কৰা আছে পিছত আপোনালোকৰ ডু ইউ ৱান do you have an internet connection at your home yes কৰিব do have PAN card yes আপোনালোকৰ do have Aadhaar card yes কৰিব নেক্সট চিলেক্ট কৰিব yes do have working bank account আপোনালোকৰ যদি ৱৰ্ক কৰা আছে ৱৰ্ক কৰোঁ যদি ন নহয় দিব ইয়েছ আৰু comfortable for one week of training session আপোনালোকে যদি কমফৰ্টেবল হয় ইয়েছ কৰিব নেক্সট মাৰিব নেক্সট আৰু comfortable in using your own mobile for purpose of making calls in DMart customer yes কৰিব যদি ইয়েছ হয় আপোনালোকে দেখি এটা নেক্সট আপোনালোকৰ মই প্ৰথম পোনপ্ৰথমে যে কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ এখন আপোনালোকৰ চাকৰিৰ কাৰণে যে আপোনালোকে এটা মেচৰ টেষ্ট দিবলৈ সেই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সেই অলৰেডি আপোনালোকৰ এটা মেচ দেখিবলৈ পাই এনেকৈ এটা মেচ দিব আপোনালোকৰ যি মইতো আপোনালোক শুদ্ধ হোৱা নাই বাৰু মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে এনেই মানে কৰি দেখাইছোঁ যোনটো আপোনালোক শুদ্ধ হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰিব তাত কোনো আপোনালোকৰ টাইম লিমিট নাথাকে গতিকে আপোনালোকে ধীৰে ধীৰে কৰিলে একো প্ৰব্লেম নহয় তো এনেকৈ আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পাইছে নেক্সট আপোনালোকে গৈ থাকিব কাপ ইন কফিকেইটা যিকেইটা আপোনালোকৰ শুদ্ধ হয় সেইকেইটা ছিলেক্ট কৰিব ছিলেক্ট কৰা যেতিয়া হোৱাৰ পিছত এইকেইটা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ভালদৰে এখন নেক্সট ছিলেক্ট কৰিব নেক্সট ছিলেক্ট কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ হৈছে ফাইনেল ষ্টেপত কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ step in brief record a selfie video' in your details and script you may you may শ্ব'জ to write down script of some আন upload the please make your sure already from আপোনালোকৰ এটা নিজৰ ভিডিঅ' এটা বনাব লাগিব আপোনালোকৰ চেল্ফ ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখাইছে hello everyone I hope you all are doing good तो आज के एट इंडिया मार्ट अपना selfie video choose I hope आप চ' এনেকৈ আপোনালোকৰ এটা নিজৰ ওপৰত বা নিজ নিজৰ নাম আপোনালোকৰ ঘৰ ক'ত এই সকলোখিনি কৈ পিনে এটা ভিডিঅ' বনাব পাৰে আৰু ভিডিঅ' বনাই পিনে আপোনালোকে how will be upload uploading আৰু চেল্ফি ভিডিঅ' ফোন আপোনালোকে যদি ফোন ইউজ কৰিছে ফোনৰ পৰা আপলোড কৰিব পাৰিব চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে প্ৰচেছটো আপোনালোকে চেল্ফি ভিডিঅ'টো বনোৱা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি গুগল ড্ৰাইভ থাকে সেই গুগল ড্ৰাইভত গৈ আপোনালোকে সেইটো ছেভ কৰি ল'ব সেই ছেভ কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ড্ৰাইভৰ এটা লিংক পাব সেই লিংকটো আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট কৰিব সেয়া আপোনালোকে এই প্ৰচেছটো দেখিবলৈ পাইছে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো ইয়াত দি দিয়া হৈছে কেনেদৰে কৰে step by one step one step two তেনেকৈ দেখিছে আপোনালোকে এটা লিংক পাব সেই লিংকটো ইয়াতে ক্লিক কৰি পিনে ইয়েছ কৰি দিব ইয়েছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি ভিডিঅ'টো লিংকটো তেখেতসকলে পাই যাব তাৰ নেক্সট চিলেক্ট কৰিব সেই নেক্সট চিলেক্ট কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি আপলোড ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ হয় আপোনালোকৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ ফটো যি ফটোগ্ৰাফ আছে ফটোগ্ৰাফ আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকে দেখিব পাইছে নৰ্মেল ফটোগ্ৰাফ কেনেকৈ আছে আপোনালোকৰ এইদৰে তেখেতসকলে দেখুৱাৰ দৰে আপোনালোকে ফটোখন আপলোড কৰিব পাছপৰ্ট চাইজ নেক্সট আপোনালোকৰ যি পান কাৰ্ড নাম্বাৰ হয় আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড নাম্বাৰ আপোনালোকৰ যি আছে পান কাৰ্ড নাম্বাৰ দি চিলেক্ট দিব আপোনালোকৰ টাইপ কৰি পিনে এতিয়া আপলোড কৰিব লাগিব পান কাৰ্ডটো নেক্সট আপোনালোকৰ যি আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ আছে আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ যি আছে আপোনালোকে সেই চিলেক্ট তাতে এটা টাইপ কৰি পিনে আপোনালোকৰ বাৰ সংখ্যা আপোনালোকৰ নেক্সট আধাৰ কাৰ্ড আপোনালোকৰ ফোন আৰু বেগ দুটাই আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব দেখিবলৈ পাইছে এইটো আপোনালোকৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে ফ্ৰণ্টটো চাইড ফ্ৰণ্ট চাইজটো দিব লাগিব নেক্সট আপোনালোকৰ যি বেক চাইড আছে বেক চাইড আপলোড কৰিব লাগিব নেক্সট আপোনালোকে দেখিছে বেংক আপোনালোকৰ যি বেংক একাউণ্ট আছে বেংক একাউণ্ট আপোনালোকৰ যি নাম আছে আপোনালোকৰ নামটো দিব নেক্সট আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো য'ৰ আছে গুৱাহাটীৰ হওক আপোনালোকৰ য'ৰে শিৱসাগৰ হওক য'ৰে নহওক আপোনালোকে সেয়া ছিলেক্ট কৰিব ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ যি বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ আছে ইয়াতে একাউণ্ট নাম্বাৰটো সংখ্যাটো দিব সংখ্যাটো দিয়া হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি আই এফ চি ক'ড হয় আপোনালোকৰ এছ বি আই হওক যি হওক চিলেক্ট কৰিব আপোনালোকৰ যি আপোনাৰ নেক্সট আহিলে আপোনালোকে দেখিব পাইছে select a valid documents being upload আপোনাৰ যি আপোনালোকৰ যি বেংকৰ পাছবুকৰ ফ্ৰণ্ট কপি আছে যদি বেংক ষ্টেটমেণ্ট দিব বিচাৰে বেংক যদি চেকবুক বিচাৰে যি দিব বিচাৰে সেইটো চিলেক্ট কৰি পিনে নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰি দিলে হ'ল আৰু নেক্সট আহিলে আপোনালোকৰ যি আপোনালোকৰ যি ব্লাড গ্ৰুপ সেই ব্লাড গ্ৰুপ চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি আপোনালোকৰ যদি এটাতকৈ অধিক নাম্বাৰ থাকে সেই নাম্বাৰটো দিব পাৰে আৰু যি আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট মানুহজনৰ নাম কি আছে সেইটো চিলেক্ট কৰিব আপোনালোকৰ নেক্সট আপোনালোকৰ কাইণ্ডলি ইমাৰজেঞ্চি কণ্টেক্ট আপোনালোকৰ যি ৰিলেশ্যন হয় ফাদাৰ মাদাৰ হয় যি হয় আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্টিফাইড দেখিব পাইছে এখন একনলেজমেণ্ট আছে আপোনালোকৰ এগ্ৰি কৰি পিনে ছাবমিট কৰি দিলে আপোনালোকৰ যি ফৰ্ম আছে তেখেতসকলক আপোনাৰ পাই যাব আৰু যদি আপোনালোকে চিলেকশ্যন হয় আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সকলোখিনি যদি আপোনালোকৰ ভালে থাকে ভগৱানৰ কৃপাত আপোনালোকে এই জবটোৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব আৰু তেখেতসকলৰ পৰা এটা কল বা মেছেজৰ মেইলৰ দ্বাৰা আপোনালোকে যি মেইল আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিছে সেই মেইলত আপোনালোকৰ এটা মেইল পাব য'ত আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট আছে সেই ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ দি দিয়া হ'ব চ' আশা কৰোঁ আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাৰিব ধন্যবাদ